би ч мөхч чадсан. Би аваад тайлаад тавьчихсан. Сэтгэл чи урваа юу? Гарандаа тос турах гээд. Оо гайхлаа шүү. Энэ нэг юм чинь хамрынх нь юм ямар удаан байд юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байвал баярлалаа. Хөө энэ улаан гэрлээ. Коронавигийн үед бол нүур бодох маш хялбар болсон. Хоёр нүдээ бодоод өөр юу ч бодох хэрэггүй. Төвшөлт дээр яг одоо нэг өдрийн ажил хийхээр явж байна. Аа тийм. Хөдөлмөр хүнийг бүтээн. Аа за. Наа самэна. Самэна. Үйлдвэрт нэгтгэх мэдээлэл бүгд нэг бүгээр онцолно. Монголд хамгийн анхны хоолны үйлдвэр дээр ирж байна. Ороход болол илүү тийм маш цэвэрхэн. Тэгээ цэвэрхэн байгаа нь өөрөө юм хар гаргийн ертөнцид түрээд ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг тий. Тэгээ одоо битээр өнөөдөр энд ажиллана. Тансрын хөлөг дотор ороод ирсэн юм санагдаад шүү дээ. Нэг кинонд гардаг шиг. За ишиг орох юм. Одоо жишээлбэл нөгөө би тайлбарлаад явхаар үзүүлээд ч юм уу тэгж явсан дээр бах те. Ажлын байрлууга цэвэр ариун болоо цааш орох хэрэгтэй байгаа. заалгүй. Энэ хэсэг нь болохоор нөгөө ажилчдээ ажлын байдлыг нэвтрдэг хэсэг. Одоо нөгөө эрүүлэх бүх дэглэмээ баримтлаад аян шатаар бууж байгаа нэг савлгаа хийгдэх ажилч. Тэлт рүү нь болохоор бэлтгэл цехийн ажилчид ийшээ гэв. Ингээд хоёр хязгаарлалтай гэсэн үг. За энэ өрөөнд ногоо бэлтгэлийн хэсэг. Ногоогоо арилгаад арилгасан ногоогоо болохоор энд ариутгах хийгдэж байгаа гэсэн. Одоо салбад мэд өвсийг гараараа хэрчих юм бол ажиллагаа. Машин маань өөр маш өндөр хүчин чадалтай болохоор хүслээрээ. Яг л ажиллах үлээ. Аа за. Ачтай жоо. Ингээ хийгээд авах юм уу тий? Тэгээд. Аа, их хийх нь хамаагүй мө. Их хийх тусмаа бүтээр илүү сайн юм. Аа, за за. Үгүй амирхтай юм шүү. А чи паун ингээ гараад байгаа юм байна тий? Яа. Вау. Ай хэдлэгд өхөө бэ? Би чи. Сап. Аа амар сарчсан төмс энэ. Нийслэл лати төмс. Миний Миний амьдралдаа хамгийн хурдан буюу 1 минутын дотор энэ салаатны төмсөг илээ. За дараагийн төмс. За энийг бол би шууд багцаар хэлжээ. Энэ 30 секунд ажил. Э? За ба батамчтай экстра учраас амар ингэж яаж хийж болохгүй. Энд ингэж. Стоп сап. А тэний төмсөн. А за. За. А. Би одоо төмсөн өгөх юм. Төмсөн өгнө гэсэн. А за. Тий. Төмсөн танаас аваад энийгээ дараад дуудаад би ажлаа дуусчлаа. Олог олог олог. Цаанаас яг онгойлгочих. хахаа. Хахаа гүц та. За би одоо энийг яллаа. Шипа. Вау. Урлаа боддог скроор гэсэн үг. Вау. Одоо нэг сивэр зарах гэж байгаа би бүр хуушуур, хууз, гурлыг зурлыг. Аа, за за за. Одоо энийг гурлаа зурхтаа За тэгээд мас хийцмээс үү? Мөс. Мөс аа. Усаа хийхэд ус маань хүүтэн байж ич гурлын зурмаг хамгийн гоё болдог дорож өгдөггүй. Оо мэдмээр юм байна. Хүүтэн усаар зурх хэрэгтэй юм шүү дээ. Хордон уд. Яа, вау. Зя. Бууц хошор ухсардаг. Бууц хошор ухсар Тий, өргөжлөөгөр ухсарах гэж гурван нэг дамжлагын процессыг нэг машинаар шийдчихсэн. Нэг л стандартаар хийгдэхин тулд Аа, машинаар шийдсэн баг. Ажлаад өөрөө өцгөө. Энэ илүү голлоод нь аваадах юм уу тийм ингээд. Аа, энэ ингээд илүү гарч иж шээ. Аа. Миний хийсэн <laughs> шүр дээр Дэвсийг дарагдсан байгаа шүү. Ухадлаа. <laughs> Альч өдрийн хойшоор яг л Оо яна оо яна яна за за за за хурдтай авахгүй бол машин маань өөрөө аа за за цамаа ажиллараа гэж таны дараагийн өрөх өрөхгүй надад л за үгүй үгүй Аа энэ хоёр ширч энэ талдаа гарч ирээд байгаа юм байна шүү дээ. Хоёр янзаар гарч ирж байгаа. Тийм байна. Ингиж ингэж гарч ирээд байгаа. Солбоч гарч ирж байгаа гэсэн үг. Саяны охин ч ганцаараа ажиллаадсэн чи би бол яг хоёулаа ажиллах Уам чи аваач чи авъя гэж энэ ч төгсөө үсттэй. Аваарай. Сайн шалгаад энэ махын тэр чи бүгдөө ийм технологийн бүр стандарт ингээд хэмжээ заагдсан, амт, грамм бүх юм заагдсан өөр өөр байна гэсэн ойлголт байхгүй. Хийх процесс нь бол ингэж болд юм байна. Том байна, илүү томын авъя ч гэж байхгүй. <laughs> Гişгдээ угаалаа, хатаалаа. За дараагийн хэсэг бий. Яа, борос яах шүү. За зүг харуулаа. Одоо энэ дээр гарч явах. Тий. За сайн байна уу? За ажил бол сайн явж байна. Эхний өдөр бол угаасаа ямар ч хүн ажилд ороход тайлбарлалсараа таардаг яг тэрэн шиг. Нэг тосыг дахин дахин ашиглаж явахгүй, нэг төрлийн тосыг нөгөө талд нь хольж явахгүй. Энийгээр дараа за одоо гарах. Аа! Яагаад энийг энэ Одоо дэхгүй. Вау! Аа за. За ингээд биф рошера та нар энэ одоо хин худалдаж авах юм болоо. Өнөөдрийн энэ сайхан миний хийшин хошуурыг за маш олон хүний хөдөлмөр орж бүтэж байгаа хошуур байна. Процесс нь юутай эрүүл ахуйн маш өндөр шаардлага хангасан орчинд ингээ ажилладаг юм байна. Шуба. Одоо би чадна шүү дээ. Одоо би ерөөс хинээч заалахгүй шууд. Ингээд хөрсний дараа манай хүнсний технологич маань амсна гэсэн. Төвшөө өнөөдөр зураглаач хийгээд ерөөс ажил хийхгүй байна. Пүү яг гоч. Яа, одоо харж яг загс шиг харагдаж байна уу? Тийм байна. Вау. Зя, ингээ байлээ өмссөн. Ийм байгаа. Одоо ер нь хуушаараа сайн шаардсан, шаардсан хэсэг маань бараг болцсон. Гэтэ би нэг юм асуумаар. Энэ бүх өрөөний доотлын ингээд энэ шалны булангууд нь нэг ийм байгаад байгаа хгүй юм гөлгөр мөлгөр ч юм уу налуу ч шиг харагддаг. Цэвэрлэгээ бактери нь тогтоохгүй бол ийм налуу байдалтай юм бактери нь юм ерөөс тогтохгүй Тэгээ цэвэрлэгээ хийхэд илүү хялбар. Хялбар ач. Энэ баг ийм аюугаар гэрээч басан. Дээрэс нэг булан юм байна чи нөө үүд дандаа юм хөргөж мөрөж явдаг учраас нөө гэмтэй бүстэй сервис юм байна. Аха. Үн санааг бас айгүй ямар гоё юм те ийм санаа. Дөрөв шугамн дээр юу хийдэг вэ? Хамгийн ихний хэсгээр бентол савдагддаг. Одоо энэний дараагийн хэсгээр бол дотооны ором хийгддэг. Хамгийн цааталд нь онигри буюу гурвалжин гэмбав босрогддог. Оо, миний дотоо юм. За гадны бүтээгт болоод яах вэ гэхээр тэлхүүр дээр нь тавьсан тий. За энэ бүтээгдэхүүн асуудалтай гэдээ ялгарт хий гэсэн. Тэгээс борлуулалт болохгүй CV дэлгүүр болчихгүй. Ааха. За одоо төвшөө бас өмнөс ши хийжсэн учраас би бол бенто буюу савлаа хоолн дээр ажилласан. А төвшөө болохоор а кимбаб дээр ажиллая гэж байна өөрөө бас нөгөө тэр талын хоол нь сонирхолтой учраас тэрийг бас ингэж ажил үзмээр байна гэсэн. За. Энэ бол одоо кембаб сүшиний сүшиний рүүлээс бол шал өөр тий. А цаанаас нь бол энэ автомат машинаар бол нөгөө гадуур дудааг нь бол ингэ шахаа гаргаад ирд юм тий. Тэгээ нэг юм ирчмийг хийх юм тий. За би энэ талд нь зогсох уу? машин хийж сурах гэж байгаа тогоочт нар бол хамгийн түрүүнд рүүлэр хийдэг байгаа. Тэгээ энэ нөгөө би өмнө нөгөө сүши хийж ирсэн учраас энэ рүүлэр орох чи над бол арай л хялбар байна гэж. Тэгээ би ноорын айгу сайн юм бэ. Нөгөө биетэй ноор энэ ноорын нөгөө жоохон бий байх юм бол юу байдаг байгаа. Бутарч унаад идэг байгаа. Дээрээс нь таслах юм а тий? Дээрээс Ингээд ингээд ингээд. За. Энэ нь болохоор юугаар тасч байгаа? Сесам байл. Аа, гүнжтэй тасаар. Гүнжтэй. За, энэ ч бүртэн жигхэн гоё болж шүү. За, чамаг яриа дуусгаад хайр нь бас энийг тайлбарлах гэх. <laughs> Хоёулаа амар ярих хоббитой тий. Энийг ингээд Тэгээд энд нэг юм үзүр гардгийн. Тэгээд энийг ингээд нэг жоохон бэхжүүлэнгүүтээ энэ үзүүрээ доош нь дараад ингээ ичгээр илүү гоё болдог байгаа. За энийг явцруулчих. Ногоонодоор унтраах уу? Унтраах уу? Аа, ингэ буцаагаад энийгээ татаа. Энийг гурав давхарлах юм уу? Ингээ буцаад. Нараа хичээ гурав давхарлах юм уу? Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a Tocino Вау! Вау! Юу айгуураа дайр хийх шүү дээ. <laughs> Тэг түүнийг авч ий. Энд тийм ямар гоё үлдэр вэ те? Маш гоё байсан. Монгол нэр анхны хоолны үлдэр те. Ер нь бол хоол гэж ресторанны байдлаар манайх цаа бүр уул уурхайн ажилтны хоол те. Хоолны үлдэр гэсэн үг тийм шүү дээ. Ажил хийвэл ам тусна гэж араас нь хоол идэ. Сайн идэж байна те. Бууснаас одоо ингээ аваа явыг бол болохгүй юм. Мантун бууснаас кивчтэй. Үйлдвэрээс бол гарахгүй. А дэлгүүрүүдээр нэг бол захиална. Нэг бол очиж аавна. Окей. Тэр бууз илүү тэр бууз нь ичл та. Хариулын хариулын хариул. Ариун тэр байж та. А илүү юм уу? Ямаа бууз нь авчих юм. За. Бууз нь хоо. Тэр шившэн тэгээд ингээ бүх юм нэг бүр эмгэгдэхтэй байна те. Яах их нь. Одоо Солонгосын СУ-д ч гэсэн яг ийм үйлдэл байгаа юу? Гэтэ татрах матрах нь бол иймэрхүү стил юм. Аа. Гэтэ нөгөө ISO гэдэг чинь өөрөө бүр дэлхийн стандарт. Адилхан юм шаардж тийм. Гээд одоо жилийн 365 хоног тийм хүмүүс гайхаж байгаа юм ямар хол хол зайтай сууж хоол короныг үе учраас бид нар зайгаа хоол хийж байгаа хоорондоо холоос ярьж байна холоос ярьж хоол хийж байгаа шүү За баяртай. Гайхалтай хамт олон байна. За сайн яваарай. За сайн яваарай гайхалтай үйлдвэртэй танилцсан чадлаа. Манайх монголчууд ийм том үйлдвэрийг бүр ийм өндөр стандарттай эрүүл хог хангасан гайхамшигтай үйлдвэрийг ингээд байраа, дуусаад, ашиглалтанд оруулаад маш олон хүн ингэ ажиллаад ингээд үйлдвэрийн процесс ингээд Европын ээлжээр 368 ангийн турш ингээд ажилтсан юм байна. Ажилтсан байна. Тэрний бас нэг хүн болоод, одоо жишээлбэл хоёр хүн болоод энэ бүтээн байгуулалтын донд ийм процесс донд үйлдвэр татвар нь ажил үйлчэнд амар баяртай байна. Төөнөөрөө лог үзэгчтэй хамтдаа ороод хамтдаа ажиллаж үзлээ. Маш сонирхолтой зүйл найдаж ирээ. Уух, бүр ийм ариу болтол ажилласан биз. За энэ үйлдвэрийн донд жоохон салхитай байна. Гэхдээ яг хөө өнөөдөр бас гоё гоё ажиллаж бол чадлаа тэгээд Бид нэр одоогийн байдлаар логоороо олвол лог сонгож үздэг улсуудаа олвол одоо Монголынхон бас хоёр гоё үйлдвэрийг бас танилцуулж чадлаа. Өөртөө бас дотор нь ажиллахаар бас энд байгаа улсууд хэр яаж ажилтг юм байна те тэр мэд яг өөртөөхөө биеэр мэдэрлээ. Яг тэр бүтээгдэхүүн бий болохын тулд анхны ямар их хөдөлмөр ордог. Ямар хүч хөдөлмөр, хүн хүч ажилтгийг харлаа. Анхны ямар их эрүүл ахуйн тэр стандарт шаардлагыг хангахын тулд те маш их өндөр юм ариун цэвэр дор, маш олон хүмүүсийн хичээл зүтгэл хөдөлмөр дор бүтээгдэхүүн гардаг гэдгийг одоо хоёр дахь удаа мэдэрч байна. За ингээд дараагийн блогоор бас бид хоёр бас Аа, ер нь бол ингээд 2021 онд аль болох ингээ үнснийхөө үйлдвэрлэлээр бид тээр өөрсдөө ажиллаж үзэнгээ бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодоод байгаа. Тэгээ дараа дараагийнхаа үйлдвэрлэлүүгээ бид тээр саналуудаа тавьсан байгаа. Хэрвээ тэдэр маань зөвшөөрөх юм бол бүгдээр хамтдаа тэр үйлдвэрт ажиллангаа бидний иддэг хүнс, хэрэгэлдэг зүйлсүүд маань яаж Монголын локейшн дээр яаж үйлдвэрлэгдэн гардгийг гэдэг бүгдээр хамтдаа харах болно. За баяртай одоо гэртээ харьцгаая. Баяртай.